Datorrele egintzaldean izango dugun erronka nagusietako bat, herrian tolamendurako plan garatzea izango da. Horretarako, herritarrekin elkartu eta lasarte hori aurrengo amarrutetan zer izango den definituko dugu. Etxe eskubidea bermatuko dugu espekulazio albo bat ere utziz. Industria babestuko dugu. Aixeldirako espazio libreak sortuko ditugu. Herriko azpiegiturak azartuko ditugu. Eta azkenik, eh, herriko oztopo arkitektonikoak aztartuko ditugu, anistasun funtzionala oztopo izan ez dadin.